Utata wa fedha hizo umeibuliwa na mkaguzi wa Coasco mkoa wa Dar es Salaam Brighton Mwang'onda wakati akitoa taarifa ya ukaguzi wa hesabu za mwaka elfu mbili na ishirini na moja za ushirika huo katika mkutano mkuu uliofanyika jijini Dar es Salaam. Ukaguzi huo umeipa shirika hiyo hati isiyoridhisha kutokana na upungufu uliojitokeza kwenye hesabu zake. Lakini fedha iliyopokelewa ilikuwa wanaji binafsi na fedha kutoka ni wasibu kuwa kuna kanuni ya namna hatuzingatii kile kilichopokelewa na kuchukuliwa, tunazingatia kuiva kwa mamlaka, kwa maana kwamba katiba fedha zinazaliwa huo basis Sababu zilizochangia kuwepo kwa hati isiyoridhisha ni upungufu katika mikopo ya kilimo yenye thamani ya zaidi ya bilioni tano kutokana na kutothibitishwa kwa ukubwa, thamani na ukweli halisi wa mashamba ya Jatu, hivyo kusababisha chama kupata hati isiyoridhisha. Hizi chechefu zingine ni very material kweli hii 5 billion umeisahau au iko kwenye ripoti ingine? Kama nimeona umeenda kwenye hoja ingine tulikubaliana kwamba mikopo itolewe kwa wanachama, kwamba hakukuwa kunatolewa mikopo vifuzi, na hiyo amount ikafika mpaka milioni ishirini. Lakini cha kushangaza, huu mwaka mzima ulioisha na ule mwaka mwingine wa nyuma, mi kushuhudia mikopo inatolewa pale. Wewe ndio kinara wa miradi yote ya JATC. Kwa hapa alipotoa kauli kwamba tutumie hati huku tunaongea mwenyekiti anaturuhusu kwa sako. Sasa mwenyekiti anaturuhusu tutumie hati za mashamba ya jatu yale ambayo tuna mashamba permanent. Mwenyekiti wa bodi ya Jatu SACCOS Nicholas Fume akijibu baadhi ya hoja katika mkutano huo amesema SACCOS hiyo inaongozwa na vikao vilivyoruhusu matumizi ya hati hizo. Kwa kwa hiyo swala kama unashika bodi ya SACCOS itajiweza kujiondoa kwenye Jaco PLC? Inaweza? Kama haitaweza kujiondoa ikasemana Esteni Ng'aro, kuna uwezekano wa sisi kushughulika na SACCOS bila kusimama na Chelsea? Baada ya mvutano huo uliodumu kwa muda mrefu, mkutano ulikubaliana kuanzisha kamati ya watu watano watakaosaidiana na bodi iliyopo kufuatilia malalamiko hayo.